Gloire à Dieu. Reprends-le. Où es-tu? Tu vas reprendre ce soir au nom de Jésus. Tout ce que tu désires, tout ce pourquoi nous prions, reviendra pour toi. Personne ne repartira ce soir les mains vides au nom de Jésus. Où es-tu Père, au nom de Jésus, nous te remercions, nous t'exaltons, nous bénissons ton nom, parce que nous savons que ce soir, tout ce que l'ennemi a volé de qui que ce soit, garçon, fille, homme, femme, père, mère, enfant, parent, redonne tout cela au nom de Jésus miracle pour tout le monde, le salut pour tout le monde, la guérison pour tout le monde, la délivrance pour tout le monde, la rédemption totale pour tout le monde, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que tout ce que ton peuple demande ce soir, ici, là-bas, dans toutes les nations, dans toutes les régions, dans tous les États, et même à la maison, à la radio et aussi à la télévision, quiconque est connecté d'une manière ou d'une autre, je prie Seigneur, bénis tout le monde ce soir. Pluie, pluie, pluie sur tout le monde au nom de Jésus. Confirme-le dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu bénisse. Pouvez vous asseoir. Ce soir, nous revenons encore pour comprendre les pluies qui viennent du ciel, l'abondance qui vient du ciel, les guérisons qui viennent du ciel, les rédemptions qui viennent du ciel, comment recevoir pour toi. Parce que ce soir, tu vas recevoir. Donne-moi un bon amen, non Les miracles sur ta vie, les bénédictions sur ta vie. Quand dois-tu recevoir tous les désirs, toutes les promesses, tous les miracles Quels sont les pas dois-tu faire pour t'amener à ce point où tu auras les miracles, le salut, la rédemption, la guérison, la délivrance. Quels sont les pas que tu dois faire Je vais commencer avec Zacharie au chapitre 10, verset 1. Remarquez ceci, Zacharie, chapitre 10, verset 1. Demandez à l'Éternel la pluie, la pluie du printemps, l'Éternel produira des éclairs, et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Voyez cela. Demandez. Demandez. Cela veut dire que tu demandes. Tu dis, voici ce que je veux. Demandez. Demandez à l'Éternel. Vous demandez à l'Éternel du ciel et, c'est du ciel, les cieux, en haut là-bas, que la pluie va, les, pluies vont tomber. Ce n'est pas ici sur la terre, c'est en haut du ciel, de la part du Seigneur. Et dit, demandez à l'Éternel la pluie. C'est ce que tu vas demander. Tu demandes la pluie. La pluie de sa rédemption. La pluie de son abondance. Et la pluie de sa puissance infinie et la pluie de tout, de toute bénédiction que le Seigneur a pour toi. demandé à l'Éternel. La pluie, la pluie du printemps, voyez cela. Ce n'est pas dans le désert spirituellement. Nous sommes au moment de la pluie, dernière pluie. Aidez, si tu veux avoir, voyez cela, tu es au bon endroit, au bon moment, dans la bonne saison. Parce que tu demandes à l'Éternel la pluie du printemps, la pluie des dernières pluies, la première pluie dans l'ancienne alliance, maintenant dans la nouvelle dispensation, dans une dispensation plus riche, dans une dispensation plus élevée, dans une dispensation plus élevée. Voici le moment de la dernière pluie. Et il dit, l'Éternel produira des éclairs et il vous donnera, il vous enverra. Et il te donnera, il t'enverra. Ce soir, c'est ta soirée de miracles. Ce soir, c'est ta soirée de puissance. Ce soir, c'est ta soirée de ton effusion au nom de Jésus. L'Éternel vous enverra une abondante pluie. Il donnera chacun merveilleux. Il donnera à chacun. Est-ce que je suis là? À chacun. Est-ce que tu es inclus? Tes yeux aveugles vont s'ouvrir. Tes yeux paralysés, comme l'électricité, te seront reconnectés. La puissance viendra. mais si tu es là, et tu penses que tu es important, et cela te semble impossible tout d'un coup. Quand il va mentionner le nom de Jésus, la connexion viendra du ciel pour toi. Tu vas te lever au nom de Jésus. Félicitations. Tu as un témoignage ce soir. Il dit, il enverra une abondante pluie à chacun, donnera chacun de l'herbe dans son champ. Est-ce que tu es là? À chacun il donnera ce soir. Voilà pourquoi je suis sûr ce soir, il y a une connexion entre toi là-bas et le ciel. Et cette connexion apportera la puissance, apportera la guérison, apportera le salut, apportera la rédemption. Tout ce que l'ennemi, le diable, a volé de ta vie et de ta famille, ce soir, tu vas recevoir. Tu pleures à cause d'un enfant qui est mort dans la famille. Le Seigneur te donnera la grossesse. Tu auras un enfant vivant, un enfant profitable, un enfant qui te donnera la joie et le sourire dans tes vieux jours au nom de Jésus. Maintenant, maintenant, cet esprit à chacun. Matthieu 7. Matthieu 7. Verset 7. Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera. Qui va recevoir ce soir Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Quand tu frapperas ce soir, Dieu va pas dire, qui est là-bas Non, il te connaît, il sait que tu es là. Il connaît tes besoins déjà. Il sait ce pourquoi tu pleures. Et il sait pourquoi tu es venu. Il sait pourquoi tu es connecté. Il ne va pas demander qui est là-bas. Il dira, ah, je t'attendais. J'ai réservé des bénédictions. Viens, viens, viens prendre. Et il va te remettre cela. Et les plus de bénédictions viendront au nom de Jésus. Verset 8, verset 8. Car quiconque demande, ça c'est ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Car quiconque demande, reçoit. Je vais recevoir. Je vais recevoir. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Vous savez, parfois, quelqu'un vient frapper à la porte et la personne qui est dedans, ah, il vient pour le, réclamer le loyer. Je ne suis pas à la maison. Dis, je ne veux pas répondre parce que je n'ai pas, je n'en ai pas. Mais le Seigneur est à la maison. Ton pourvoyeur est à la maison. Ton sauveur est à la maison. Ton rédempteur est à la maison. Le donateur de toute bénédiction est à la maison. Frappe ce soir, immédiatement, la porte sera ouverte grandement. Et le père dit, « entre, mon fils. » Et ton créateur dit, « Entre, ma créature, assieds-toi là. On va te satisfaire de tout ce dont tu as besoin ce soir au nom de Jésus. » Nous savons que quiconque demande reçoit. Nous savons que le Seigneur va te bénir ce soir. Il n'y a aucun doute en cela. Nous savons que le salut est pour quiconque, pour tout, péché pécheur coupable. Nous savons qu'il n'y a pas de doute. Nous savons qu'il y a la guérison. Quelle que soit la maladie dans ta vie ce soir, nous savons que tu seras guéri. C'est pour toi. J'ai dit c'est pour toi. La question est, qu'est-ce que je dois faire? Comment comment faire? Quels sont les pas à faire? qui vont me conduire à l'abondance et à la pluie et au miracle ce soir. Voilà pourquoi je viens encore ce soir avec ce mot pluie. Que tout le monde crie pluie. Qu'est-ce que je dois faire Le S. Chercher selon sa volonté. Premièrement, chercher. Deuxièmement, écouter ses témoins établis. Oh obéir pour être bien portant. Dès côté, tu oui. Ça, c'est la parole du Seigneur. Il dit aux aveux, ouvre tes yeux et tu ouvres les yeux, tu verras. Ensuite, il dit, paralytique, lève-toi. Tu ne vas pas t'asseoir là-bas, te coucher là-bas. Je ne peux pas. Non. Comment reçoit le miracle Obéir pour, être, pour ton bien. Ensuite, espère ses prodiges. Ne fuis pas. Pourquoi tu fuis Tu es venu pour quelque chose. Vous savez, fuis. C'est comme quelqu'un qui est venu au marché et qui veut recevoir quelque chose. Et pendant que le vendeur est sur le point de lui remettre, il regarde l'heure et il fuit. Pourquoi est-ce que tu es venu alors Tu es venu pour être béni. Ce soir, tu es béni. Pourquoi est-ce que tu es venu Pour voir la puissance de Dieu, la puissance de Dieu et ce que Dieu peut faire. Et ce soir, tu attends, tu espères ses prodiges que j'entende le bon Amen de porte à côte. Ensuite, entre par le chemin resserré. Entre par le chemin resserré. Cela veut dire simplement, c'est Jésus qui a dit cela. Il dit qu'il y a un chemin large. Et à la fin de ce chemin large, ça allait bon, les gens filent, les gens jouissent de la course, sur le chemin large, mais à la fin, il n'y a rien. C'est la tristesse, la souffrance. Mais il y a un chemin resserré. Ce chemin resserré, ça peut ne pas sembler bon, charmant pour beaucoup, mais à la fin là, de ce chemin resserré, et à la fin, toute bénédiction que tu veux, Dieu a déjà stocké là-bas. Je peux te voir prendre, marchant sur le chemin resserré, je peux te voir Reçois les bénitions de Dieu et tu peux voir des fardeaux de bénition, des fardeaux de bénition, de bénition sur ta vie. Comme tu entres par le chemin resserré, ensuite reçois toutes ces paroles. Reçois toutes ces paroles. Et ensuite, dernièrement, ça va te surprendre. Je vais te surprendre. Secoue le monde. Secoue le monde tout ce que le monde a mis sur ta vie. Secoue cela. Tout ce que le diable a placé sur ta vie et il t'a attaché là-bas et il te maintient là-bas et il a mis tout ce qui est comme saleté sur toi et tu veux prendre l'envol et être comme un aigle, un aigle du Seigneur pour atteindre et le sommet où tu dois être. Alors, cette chose te couvre secoue le monde, les plaisirs du monde, les pollutions du monde, les puissances occultes du monde qui te couvrent maintenant, secoue cela. Je secoue cela. Et ce soir, cherche selon sa volonté. Tu écoutes ses témoins et témoins établis. Tu obéis pour ton bien tu espères ces prodiges. Tu entres par le chemin resserré, tu reçois toutes ces paroles. Et ensuite, tu secoues le monde. Tu es là. Je suis là. Et la puissance du Seigneur, et la provision du Seigneur, et la promesse d'abondance provie seront sur ta vie ce soir au nom de Jésus. Quelqu'un crie Amen. Du S, les pluies cherche, écoute, obéit, espère, entre. Quiconque fait les pas comme révélé dans sa parole, tu vas atterrir sur les miracles de ta possession. Et tout ce que tu as perdu, tu vas tout regagner ce soir au nom de Jésus. Ça, c'est l'amen. Donnez-moi l'amen du Nigeria maintenant. Maintenant, ensuite, donnez-moi un amen mondial. Amen. Merci beaucoup pour vous lever même. Premièrement, cherche selon sa volonté. Cherche hein. tout ce que tu cherches. Hein. Tu peux même noter ça. Je demande le salut ce soir. Je demande la liberté de péché ce soir. Je demande la rédemption totale ce soir. Je demande la guérison ce soir. Je demande la délivrance ce soir. Je demande la percée ce soir. Cherche selon sa volonté. Matthieu 8, hein. verset 1 Matthieu 8, verset 1. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux, verset 2, et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Verset 3, Jésus étendit la main, le toucha et dit, Je le veux, je le veux. Sois, je le veux. Sois pur. Donnez-moi le mot suivant là. Aussitôt. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Voyez ceci. Une foule était là. Ça veut dire plusieurs personnes comme nous l'avons ici ce soir. Comme on a là-bas aussi dans les régions, dans les états, dans les nations. Mais cet homme, un lépreux, il s'est il s'est distingué. Alors il est venu avec Jésus. Est-ce que toi tu cherches le Seigneur pour avoir les bénitions de Dieu Tu sors avec Jésus. C'est le seul sauveur. Il est le guérisseur surnaturel. Et il est le libérateur infaillible. C'est celui que le Père Céleste a envoyé pour apporter les saints, les produits dans ta vie. Il est venu à Jésus. Alors, on nous dit, il s'est agenouillé il l'a adoré, il l'a honoré et il l'a appelé Seigneur. Il a dit, je viens à toi tel, en tant que mon Seigneur, je viens à toi comme mon directeur, je viens à toi comme le propriétaire de ma vie, je viens à toi ce soir pour que tu me conduises. Alors, il a dit, je viens selon ta volonté, selon ta volonté. Il dit, je sais le, connaît les promesses de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu Qu'il va me guérir. Ça, c'est la volonté de Dieu. Je vais ôter toutes tes infirmités Ça, c'est la volonté de Dieu. Je vais ôter tes transgressions. Ça, c'est la volonté de Dieu. Quiconque demande, reçoit. Ça, c'est la volonté de Dieu. Alors je viens selon ta volonté. Et ta volonté, c'est de me sauver ta volonté, c'est de me guérir. Alors il dit, je viens seulement pour demander selon ta volonté. Quelle est la volonté du Créateur Quand il a créé la créature, c'est la volonté de Dieu que tu sois heureux, que tu sois en bonne santé, que tu sois sain, que tu sois prospère et que tu aies la totalité de tout ce que Christ a pourvu sur la croix du calvaire. Oh, d'accord Alors si c'est là la volonté de Dieu, je viens et je cherche selon sa volonté. Alors Christ a manifesté cette volonté, il a étendu la main et il l'a touché et a dit, sois pur, je le veux ce soir. Il te dit, je veux je n'entends pas. Seigneur, donne-moi le salut, je le veux. Donne-moi le pardon, je le veux. Donne-moi la guérison, je le veux. Donne-moi la délivrance, je le veux. Donne-moi la solution à tous mes problèmes, je le veux. Le Seigneur, ce soir, va accomplir sa volonté de salut pour la guérison, pour les miracles et les prodiges dans ta vie au nom de Jésus. Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Tu vas attraper, emporter et amener à la maison ta bénédiction ce soir au nom de Jésus. Cherche selon sa volonté. Deuxièmement, deuxièmement, écoute ces témoins établis Écoute, ces témoins établis. Acte au chapitre 10, verset 33. Aussitôt j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Tu as bien fait, tu as bien fait de, tu as bien fait de venir. Maintenant, donc nous sommes tous devant Dieu pour entendre, pour entendre, pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Ça c'est Corneille, il dit, nous voulons le salut, la vie éternelle, la percée, le plaisir de Dieu. Pour être agréable à Dieu, nous voulons le ciel à la fin. Et nous sommes tous là pour entendre tout ce que, ce que le Seigneur a entendu de nous dire. Vous voyez, ça c'est tout. Quand tu entends, toute promesse que tu entends, tu l'entends bien, ça entre dans tes oreilles et ça descend dans ton cœur. Tu personnalises cela. Je suis là pour écouter. Je suis là pour embrasser. Je suis là pour accepter. Je suis là pour en faire ma possession. Tu n'es pas absent d'esprit. Tu ne regardes pas à gauche, à droite. Tu sais que cette bénédiction est les pluies, tu sais que c'est pour toi. Parce que c'est la volonté de Dieu pour toi. Alors tu dis, je suis là. Ma famille est là. Nous tous, nous, nous avons nos problèmes pour entendre, pour entendre tout ce que le Seigneur a ordonné de nous dire. Verset 44. Verset 44. Quand Pierre, Pierre donc commencé à parler, quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Qui écoutaient la parole. Ils écoutaient, ils prêtaient attention, ils assimilaient, ils con ils embrassaient la parole. Ils croyaient comme ils écoutaient la parole. Le Saint-Esprit est descendu sur eux pour le salut. Le Saint-Esprit est venu et est venu avec la guérison. Le Saint-Esprit est venu et est venu avec la puissance. Ce soir, comme tu es en train d'écouter, ton miracle viendra. Comme pendant que tu es en train d'écouter, il y aura un témoignage dans ton cœur là-bas que ça c'est pour moi et ce sera pour toi. Les larmes de plusieurs années seront effacées. Les tristesses de nombreuses années seront ôtées. Et la souffrance, la pression et la pauvreté de plusieurs années sera balayée au nom de Jésus. Proverbe, chapitre 4, verset 20. Proverbe 4, 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête, l'oreille à mes discours. Verset 21. Verset 21. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les. Ne, ne, regarde pas tes douleurs, ne regarde pas tes problèmes. Regarde les promesses. Ne regarde pas tes souffrances. Ne regarde pas tes tristesses. Regarde la solution. Prête garde-les dans le fond de ton cœur. Concentre-toi sur les promesses de Christ ce soir. Garde-les dans le fond de ton cœur. Verset 22, on dit, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. La parole que tu écoutes apportera la vie dans ta vie, la vie éternelle, la vie abondante, la vie en, bonne santé, la vie saine, la bonne vie. Il c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour ceux qui, pour le corps. C'est la santé pour tout le corps. La santé pour tout mon corps. Dis-le, nom. De la tête jusqu'au fond, la guérison et la santé descendant au nom de Jésus. Intérieurement, ton ton foie, ton, ton, euh, pancréas, appendicite, tout sera balayé. Ensuite, toutes ces maladies qui te limitent, qui viennent pour ôter la vie de quelqu'un. Cette parole que tu écoutes ce soir vont toucher partout. Je te vois guéri là-bas. Je te vois te levant pour marcher je vois les miracles, la puissance miraculeuse de Dieu sur ta vie ce soir au nom de Jésus. Premièrement, cherche. Ensuite, écoute. Troisièmement, oh maintenant, obéis pour ton bien. Obéis pour être en bonne santé. Vous savez, tous ces gens que à qui Jésus a parlé, il a vu cet homme aveugle. Le Seigneur fait de la boue et a placé sur les yeux, dit va te laver dans la piscine de Siloé, tu verras. Il n'a pas dit, tu sais que je suis aveugle, non Tu me dis d'aller encore et tu n'as tu m'as donné personne pour m'accompagner, pour me conduire là-bas. Il a seulement obéi. Il a dit, il savait que s'il obéissait, la guérison viendra. Comme tu obéis ce soir, tu iras bien. Voyez cet homme, un grand homme, un grand homme élevé. Son nom est, Il a écouté parlant de la puissance miraculeuse qui se trouve dans la vie des prophètes du pays. Et il est allé là-bas. Il est allé avec son orgueil. Il est allé avec, euh, arrogance. Et il est venu et il a dit, prophète, je suis là le prophète envoie quelqu'un pour lui dire d'aller se laver dans le Jourdain et il sera guéri. Et l'homme a dit, moi, allez dans le Jourdain, allez au Jourdain et je serai guéri. Je pensais que qui viendra et il va passer sa main sur moi. Il a dit, les rivières de mon pays et les rivières de ma religion ne sont pas meilleures. Alors il s'en allait et ses serviteurs savaient. Pour être en bonne santé, il faut obéir. Alors ils sont venus, ils ont dit, Seigneur, patron, capitaine, et si l'homme, le prophète, T'avais dit fait je de faire quelque chose de plus grand, est-ce que tu n'avais pas fait cela Il te dit simplement, va te laver au Jourdain, plonge-toi cette fois et tu seras guéri. Alors, ses serviteurs l'ont aidé. Aide les gens aussi autour de toi. Il y a quelqu'un qui est sourd qui n'entend pas tout ce que nous disons. Et tu t'approches de lui, tu mets ta main dans ses oreilles. Et il dit, qu'est-ce que tu, pourquoi tu fais ça Tu lui montres que c'est ce que la parole de Dieu, que l'homme de Dieu est en train de dire. Et quand on mentionnera le nom de Jésus, et au moment, nous dirons le dernier Amen, ses oreilles vont s'ouvrir. Alors, quand l'homme de Dieu a dit, vérifie-toi, il ne faut pas rester debout là. Il faut examiner, il faut vérifier. C'est l'obéissance qui apporte la bonne santé dans ta vie. Comme tu le fais, comme tu obéis, tu seras bien portant. Job 36, verset 5. Dieu est puissant. Et on dit, mais il ne rejette personne. Il accepte tout le monde. Il est puissant par la force de son intelligence. Verset 11. Verset 11. S'ils écoutent, vous voyez cela, s'ils obéissent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie dans la joie. C'est comme ça la guérison va venir. C'est comme ça l'accomplissement des promesses de Dieu commence dans ta vie. S'ils obéissent, je vais obéir. Tout ce que Jésus a guéri, il a dit, lève-toi. Et il se lève, Étends ta main, et ils étendent la main. Ouvre tes yeux et vois, et ils ouvrent les yeux et ils voient. Et quand 5000 personnes sont assises, il a commandé aux disciples distribuer les repas à ces 5000 personnes. Personne n'a argumenté. C'est l'obéissance qui apporte les miracles. Et ton obéissance ce soir va apporter la guérison, va apporter ta santé, va apporter les prodiges, va apporter toutes ces bonnes choses dans ta vie au nom de Jésus. Ensuite, cherche le Seigneur. Premièrement, cherche le Seigneur. Deuxièmement, écoute ses témoins établis. Ensuite, obéis pour être en bonne santé. Ensuite, espère ses prodiges. Espère ses prodiges. Ce que ça veut dire, espérer ici ses prodiges. Disons par exemple, nous avons fini la réunion. Disons que nous sommes en train de prendre les noms de ceux qui ont donné leur vie au Seigneur tu attends le moment des prodiges. Peut-être que nous avons fini pour, de prier pour les malades. Alors, nous disons, examinez-vous, examinez-vous. Tu attends. Les témoignages sont en cours. Tu attends. Est-ce que tu as entendu? Cette sœur qui a témoigné, on avait le culte. J'ai appelé quelqu'un qui avait été guéri de COVID-19, qui a dit, qu'il a fait sa dernière prière. Et cette sœur attendait, elle écoutait. Et pendant que le témoignage était en cours, pas au cours du message, mais au moment des témoignages, elle a dit, le Seigneur lui a dit, si le Seigneur a pu le faire pour cet homme, il le fera pour toi. Tu continues à attendre jusqu'à ce que nous avons fini. On appelle le pays Zahir avant. Ils appellent ça République démocratique du Congo maintenant. On était au stade en, ayant une croisade. Quelqu'un à, la dernière étape de VIH-Sida. Et on l'a amené. Et on l'a amené devant. J'ai prêché. J'ai prié. Après la prière, les autres ont donné des témoignages. Elle était toujours couchée là-bas. Alors, on a donner le dernier, faire la dernière prière pour clôturer la séance. on a dit le dernier Amen. Et pendant que les gens partaient, elle était toujours là. Quand on partait, elle s'est levée, seule. La puissance est venue en elle. VI SIDA, tout a disparu. Elle a attendu jusqu'à la fin. Comme toi, tu attends ce soir, des prodiges viendront dans ta vie. y dit des prodiges dans ta vie. Voyez ceci. Laissez-moi vous dire ceci. Ésaïe 30, 18. Ésaïe, chapitre 30, verset 18. Il dit, Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Voyez cela. L'Éternel désire vous faire grâce. Il attend, il désire vous connaître ceux qui sont sérieux, ceux qui sont venus pour quelque chose et ceux qui savent que notre Dieu ne déçoit pas. Et ce soir, Dieu ne va pas te décevoir. L'Éternel désire vous faire grâce. Et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste, heureux, tous ceux qui espèrent en lui, qui espèrent en lui, qui l'attendent. Au début du verset, le Seigneur désire, attend, et à la fin maintenant, heureux plus de bénition pour ceux qui espèrent en lui. Ce soir, tu vas l'avoir. Espère. Point de déception ce soir. Espère. Pas de tristesse ce soir. Attends. Et tes maladies disparaîtront au nom de Jésus. Ensuite, entre. Je vais entrer je n'entends pas mon peuple. Entre par le chemin resserré. Entre par le chemin resserré. Le chemin resserré n'est pas populaire. Le chemin resserré n'est pas attractif. Quand tu vois le chemin étroit, et c'est ce chemin resserré qui conduit à la vie éternelle. C'est ce chemin resserré qui conduit au salut. C'est ce chemin resserré qui conduit à la rédemption. C'est ce chemin resserré qui conduit à toutes les bénitions que tu demandes, tu verras le chemin large que les gens prennent. Ils sourient, ils s'amusent, ils mentent, ils jouent à la religion, ils se lavent avec l'eau sainte, l'eau bénite, comme ils le disent. Mais ça, c'est sur le chemin large. Les comportements sont larges. Les actions sont grandes. Leur style de vie, beau de vie est grand. Ça accepte toute chose, Mais il n'y a pas de bénédiction sur le chemin large, mais le chemin resserré de la repentance, le chemin resserré de la confiance en Dieu, le chemin resserré de suivre le Seigneur Jésus-Christ est conduit aux bénédictions. Entre par le chemin resserré. C'est pourquoi ce soir, je t'invite. Tu veux avoir Jésus-Christ comme dirigeant, comme sauveur, comme rédempteur, et tu veux le suivre sur le chemin. Et lui n'est pas sur le chemin large, il marche sur le chemin resserré. Il t'invite. Tu veux avoir le rédempteur, le sauveur, le guérisseur, le libérateur. Et il marche sur le chemin resserré. Et tu veux le suivre. Et dès que tu élèves, ta main pour dire, oui, je suis là. Je veux suivre Jésus-Christ à part de maintenant jusqu'à la fin. J'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Point de retour, point de retour. La vie éternelle sera pour toi. Entre pas le chemin resserré. Matthieu 7, 13. Matthieu 7, 13. Matthieu 7. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent tu seras parti des feux. Tu vas entrer. J'ai dit, je vais entrer. J'entrerai dans le royaume. Dis-le, non, pour toi. J'entrerai dans le royaume. Répète-le. Je marcherai sur le chemin resserré qui conduit au ciel. Et comme tu viens, le Saint ne va pas te rejeter. Peu importe ta mauvaise vie, par le passé, tu auras le salut ce soir. Tu auras la rédemption ce soir. Tu auras la transformation de vie ce soir au nom de Jésus. Il te donnera tout ce dont tu as besoin. Ensuite, reçois toutes, le point suivant, reçois toutes ces paroles. Reçois toutes ces paroles. Le point 6, reçois toutes ces paroles. Comme tu reçois ce soir, les écluses seront ouvertes pour toi. Les pluies vont tomber. Les miracles vont tomber. La vie éternelle viendra pour toi. Des bénédictions inédites seront pour toi ce soir au nom de Jésus. Reçois. Je reçois. Je reçois tous ceux qui l'ont reçu. Il leur a donné le pouvoir, la vie éternelle, et le pouvoir de devenir fils, enfants de Dieu. Ceux qui croient en son nom, je reçois. Job 22, 22. Job 22, 22. Job 22, 22. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Reçois de sa bouche. Je plaide avec toi l'instruction de sa et mets dans ton cœur ses paroles. Verset 23 nous dit tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu reviens au Créateur au Rédempteur, au Sauveur, au Guérisseur, au Libérateur, si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Tout ce qui est renversé dans ta vie, le Seigneur va tout rétablir. Tu, si tu te lois l'iniquité de ta tante, tu dis l'iniquité je, je n'ai plus rien à faire avec toi. Le péché, je n'ai plus rien à faire avec toi. Transgression, je n'ai plus rien à faire avec toi. Satan, mauvais esprit, je n'ai plus rien à faire avec toi. Je suis venu au Seigneur, je vais demeurer avec le Seigneur. Le ciel sera tellement content de toi. Dieu sera tellement content de toi. Et il dira, Demande-moi tout ce que tu veux. Et ce soir, les bénédictions vont, te, charger ta vie au nom de Jésus. Verset 28, verset 28, il dit, à tes résolutions répondra le succès. Tout ce que tu diras ce soir, ce serait comme un décret irrévocable tout ce, pour ce pourquoi je vais prier en ta faveur sera comme un décret irrévocable. Tes ennemis ne pourront rien révoquer. Satan ne pourra pas révoquer les bénédictions de Dieu. Le monde ne pourra pas révoquer les bénédictions de Dieu. Même ton incrédulité du passé et ta vie du passé ne pourront pas révoquer les bénédictions de, Dieu dans ta vie au nom de Jésus. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Toute ténèbres, ôtée de ta vie. Confusion ôtée de ta vie et puissant du diable, ôté de ta vie. Je te vois libre, complètement libre. Alors, tu vas gravir pour ta destinée. Ta destinée que Satan, les ennemis voulaient ôter, cette destinée est reprise. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas? Gloire à Dieu comme Joseph a eu sa destinée reprise, tu auras ta destinée récupérée. Après cette croisade de plus de bénédictions, ta vie ne fera pas sur la mauvaise voie, mais tu vas gravir pour le sommet de ta destinée au nom de Jésus. Dernier point, secoue le monde les puissances du monde secouent Les maladies du monde secouent Et toutes les pollutions du monde se secouent Et le joug du diable, le joug du monde qui veut te maintenir lié là-bas pour t'attacher et pour ôter ta vie, ce joug, secoue-le. Je secoue je le secoue. Je le secoue je le secours. Ésaïe 52.1 a pas le moment de dormir. Réveille-toi. Lève-toi. Réveille-toi. Réveille-toi. Réveille ta parution. Réveille tes habits de fête, Jérusalem. Ville sainte. Car n'entrera plus chez toi, ni incirconcis, ni impur. Dans ta vie, dans ta famille, dans tes affaires, dans tes professions. Il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Verset 2. Verset 2. Secours ta poussière. C'est comme si tout le monde entier, tous son péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont couchés dans la poussière. Alors, les reptiles rampent sur eux, les cancres-là rampent sur eux, les moustiques du monde partout et les, vo les vautours maléfiques sont en train de dévorer les bonnes choses de leur vie. Alors, l'ancien serpent est en train de ramper et les enroule. Quelque chose dans le ventre, quelque chose sur le dos. Le Seigneur dit, le moment est de miracle est venu. Et le moment la manifestation de la puissance est venue. Et il dit, lève-toi, lève-toi, secoue ta poussière. Lève-toi. Mets-toi sur ton séant. Tu vas t'asseoir après. Après s'être réveillé comme la fille du roi. Comme le fils du roi détache tes liens, détache le lien de ton cou, capti, et on a mis ça à ton cou, comme si tu étais une chèvre, comme si tu étais un animal. Et on est en train de, te du monde sont en train de te traîner par-ci, par-là. Ils te traînent par-là. Assez, c'est assez. Ce soir, il a il y a une nouvelle vie. Ce soir, il y a une nouvelle liberté. Et ce soir, il y a la délivrance dans ta vie au nom de Jésus. Détache les liens de ton cou. Captive, fille de Sion. Ma fille, tu n'es plus une captive. Mon fils là-bas, tu n'es plus un captif. L'heure de la délivrance est venue. L'heure du salut est venue. Tout péché que tu as jamais commis dans ta vie, Christ est disponible maintenant. Il va te pardonner. Toutes ces choses que le diable tenait. Eh, hein, tu es un pécheur. Eh, hein, tu es coupable. Eh, hein, tu es mauvais. Tu es mauvais. Tu es ceci. Tu es un idolâtre. tu es ceci. Tu es cela. Et il t'accusait. Aujourd'hui, tu es libre. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut est venu. Qui veut avoir ce salut-là? Le salut est venu. Le pardon est venu. Qui veut avoir ça? Liberté est venue. Qui veut avoir cela? Tu es la personne. J'ai dit, c'est toi. Plus de bénédiction en Christ pour toi. Pour qui j'ai dit pour qui La tête baissée, les yeux fermés. Quiconque se détourne du péché invoquerie ce soir, sans exception, sera pardonné, sera affranchi, sera sauvé. C'est entre tes mains maintenant. Tu peux venir maintenant et tu diras, le salut est pour moi le pardon est pour moi, la rédemption est pour moi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La tête baissée, les yeux fermés. Tu veux ce pardon maintenant, cette, liberté maintenant, cette nouvelle vie maintenant, ce salut maintenant, partout où tu es. Lève ta main maintenant. C'est toi pour toi ce soir, c'est pour toi ce soir. Lève ta main. Gloire à Dieu. j'ai dit gloire à Dieu. Je loue Dieu pour toi. Toi qui lèves la main, partout tu es. Dans le hall là-bas, partout tu es devant moi. Lève simplement ta main. Et vous qui êtes en lit, levez la main. Voici le jour de ton salut. Comme tu lèves ta main, lève-toi sur tes pieds. Lève-toi, mets-toi debout. Gloire à Dieu. Lève-toi là où tu es. Je vais prier avec toi. Le salut est venu. Voici le moment. Voici le jour de ton salut. Comme tu es debout, parle au Seigneur tranquillement. Seigneur, oh, je suis un pécheur. Je veux te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Parle au Seigneur. Répète-le. Parle, parle à Dieu. Oh Seigneur, je sais que je suis un pécheur. Je n'ai aucun pouvoir de moi-même pour vaincre ces péchés-là. Mais je me détourne de mes péchés. Je me répands de mes péchés. Je rejette toutes mes iniquités. Je viens dans mon cœur, par ma foi, volontairement moi-même. Je viens à toi pour que tu me sauves et que tu me pardonnes. Je sais que tu ne me rejetteras pas. Merci Seigneur. Tu es mort pour moi sur la croix du calvaire. Je reçois ton salut. Quand je sens quelque chose ou pas, je crois que ma prière a été exaucée. Je suis sauvé. Est-ce que tu peux dire ça? Je suis sauvé. Je ne t'entends pas. Je vais prier pour toi maintenant. Levez la main. Père, au nom de Jésus, nous te remercions. Voici le moment de pluie, de bénédiction, pluie de pluie, à de bénédiction, de rédemption. Et tu as dit, demandez la pluie du printemps. Et tu enverras les éclairs. Et tu enverras la pluie pour chacun. Seigneur, c'est pourquoi tout cela, ici, là-bas, en ligne, dans toutes les assemblées, qui reçoit ton salut maintenant, accorde-les le salut au nom de Jésus, fais l'œuvre dans leur cœur. Purifie tout leurs péché. ôte le pouvoir du péché et brise ce joug du péché de leur vie. Confirme le salut, leur rédemption, la vie éternelle dans le cœur de chacun maintenant. Seigneur, c'est fait nous recevons. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. C'est fait. Toujours debout. Nos conseillers dans nos églises, nos surveillants vont vous donner la fiche de décision Tu as déjà reçu ton salut maintenant, par la grâce de Dieu. Toujours debout, vous allez recevoir la fiche de décision. Vous qui avez donné vos vies au Seigneur, restez debout jusqu'à ce que les surveillants vous donnent la fiche de décision. Vous qui êtes en ligne, il y a une fiche, il y a un formulaire sur le lien. Cliquez sur le lien et remplissez le formulaire. donc dans les différentes nations, dans les pays francophones, que les surveillants s'occupent de ceux-là qui ont levé leurs mains pour donner leur vieux Seigneur, donner la fille des décisions et aider ceux qui ne savent pas écrire, aider-les à écrire, remplir les, à donner les informations. Vous qui êtes en ligne, qui avez donné votre vie au oh Seigneur ce soir, il y a un lien qui s'affiche sur l'écran. Cliquez et remplissez le formulaire pour que nous puissions vous aider dans votre marche avec le Seigneur. Si vous écoutez par radio ou bien la télévision, vous venez de donner votre vie au Seigneur. Envoyez vos noms, vos numéros de téléphone par SMS.

plus 234 705 278 123 113 89. Rappelez-vous, le rallye des convertis, il y aura aussi un banquet spécial en ligne pour ceux aussi qui ont donné leur vie au Seigneur en ligne. Plus de détails vous seront donnés après. Ce sera le plaisir de notre pasteur de vous accueillir à ce banquet. Remplissez le formulaire en ligne. Si tu as reçu ton miracle, ta délivrance, tu es né de nouveau, maintenant, partage ton témoignage avec nous par le numéro WhatsApp que nous vous avons donné. Partage ça avec nous. Le numéro, le, lien pour ton témoignage, le lien est aussi donné. Voilà les numéros les numéros vont s'afficher en ligne sur lesquels vous pouvez aussi envoyer vos témoignages ou bien envoyer vos coordonnées si vous avez donné votre vie au Seigneur. Les amis de Jésus en ligne seraient le dimanche 7 novembre à 16h. Ce soir, c'est ta soirée. Ton miracle viendra sur toi maintenant, comme l'homme de Dieu vient. Les plus de bénédiction sur toi. Le ciel va s'ouvrir sur toi, sur ta famille, sur tes affaires, sur ta carrière, ton avenir. Tu ne seras plus jamais le même. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour dans ta vie. Un nouveau départ. Ça va commencer dans ta vie maintenant. Tu donneras ton témoignage. Tout ira bien pour toi. Combien vont recevoir les miracles ce soir? Je vois ta main. Comme tu l'as dit, qu'il en soit ainsi. Amen. Gloire à Dieu. Ton miracle, l'heure de ton miracle a sonné. L'heure de ton, ta guérison a sonné. Rappelle-toi, rappelle-toi. Cherche selon sa volonté la guérison, c'est la volonté de Dieu. Écoute, ces témoins établi. tout ira bien. Quand on te dira examine-toi, examine-toi, obéis pour être bien portant. Quand on te dira lève la main, lève ta main, impose la main là où tu as notre problème. Obéis pour être en, bien, en bonne santé. Ensuite, crois. Et comme tu ouvres tes yeux, tu ouvriras tes yeux pour le miracle. Es-tu prêt? lève cette main et impose l'autre main là où tu as le problème. Alors, à la fin, quand tu entendras le dernier Amen, avant d'ouvrir même les yeux, tu te diras, je sais que c'est fait. Et tu vas ouvrir les yeux et tu diras, ah, le miracle de Dieu est là. Amen. Père, tu es un bon Dieu, un Dieu aimable. Un Dieu miséricordieux et tu es un Dieu puissant. Avec toi, tout est possible. Tu as desséché la mer rouge et tu vas dessécher cette perte de sang. Tu as fait écrouer les murailles de Jéricho et tout enflement va tomber du corps de tes enfants au nom de Jésus. Maintenant, j'envoie la puissance Dis Seigneur, sur ta vie, reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Enflement de goitre et toute forme d'enflement sur le corps. Sors au nom de Jésus. Sous, muet, je prie que Dieu touche tes oreilles maintenant. Touche ta bouche maintenant. Ta langue maintenant. Écoute et parle au nom de Jésus. Les yeux aveugles, les yeux affaiblis, maintenant même, la touche du Seigneur est sur vos yeux. Tu verras nous ouvrons nos yeux, tu verras clairement au nom de Jésus. Toute maladie incurable, cancer, ulcère, tuberculose, VIH-Sida, problème dans les poumons, problème de respiration, dans les os, dans le sang, soyez guéris au nom de Jésus. Tous les messagers de mort qui voulaient ôter ta vie, j'annule ce joug. J'enlève cette souffrance au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour ceux qui sont paralysés, où ils ont un AVC, des os cassés, où ils sont paralytiques d'une manière ou d'une autre. J'envoie ta puissance sur eux maintenant. Levez-vous et marchez au nom de Jésus. Seigneur, je prie. Quel que soit le problème, quel que soit le défi, quelle que soit la maladie, quelle que soit la maladie, touche tout le monde maintenant. À gauche, à droite, au milieu, loin dans ces pavillons, partout, en ligne, dans toutes les assemblées, dans tous les États, dans les nations. Touche-les, guéris-les maintenant au nom de Jésus. Secours les maladies du monde, de la vie de ton peuple. Guéris tout le monde, tout le monde. Guéris-les au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est fait. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. J'ai prié. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tu l'as eu, tu l'as eu au nom de Jésus. Examine-toi maintenant. Tu as un témoignage ce soir.